Lumière T'es évadé T'es évadé Mais tu crois qu'on s'évade comme ça, toi Chut J'ai un plan. Hein Un plan Bonjour C'est bon, patron, la voie libre. Mais t'as appris les plans du frigo Mieux que ça, je les ai toujours sur moi. Oh! Là, à maman pour la vie mais non, pas là, en douille